ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah. Muerte para aquí, muerte para allá, dame tu cosita.